Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan dalam satu lagi live. Uh, kali ini kita tiga serangkai. Uh, Ustaz tiga. Dayat. Uh, empat serangkai lah. Jadi saya, empat. Ustaz Dayat, syukran lah. Eh. Saya dengan Ustaz Dayat melakili syukran. Okay. Kita ada lembaga khairat. Uh, aku lupa nama full dia. LKM tapi polis LKM. lah. Polis. <laughs> lembaga khairat. Uh, Melayu. Eh? Something-something. Uh, Uh, dan juga Dr. Ustazah Sakina Sabtu. Jadi anda hmm. jika anda uh, menonton daripada salah satu page ni, shout out lah anda komen oh. um, daripada mana jadi kita dapat tahu. Dan juga kalau dapat dengar suara saya dengan Ustaz Dayat, anda komen juga. Tapi Betul. topik kita pada malam ini mengenai pengorbanan Ramadan. Uh, jadi mungkin ada antara anda di luar sana yang yang berkorban eh dalam Ramadan. Betul. Pengorbanan macam-macam lah kita boleh cakap uh, mungkin kita berkorban cari rezeki lebih uh, mm-hmm. mungkin kita berkorban kerja untuk tak dapat nak ibadah mm-hmm. mungkin ada yang korban dari segi keluarga uh, tak dapat jumpa keluarga ada Betul. yang uh, sakit cabaran mm-hmm. cabaran bisnes lah. cabaran bisnes ke cabaran kesihatan tak dapat Betul. nak ibadah betul-betul jadi Ah, ah, mungkin ada yang macam yalah bila Ramadan masuk Ramadannya sekali ah innalillah apa accident ke apa kan jadi Betul. tak dapat nak lakukan ibadah. Jadi anda boleh kongsi uh, mm-hmm. kongsi anda punya kisah cabaran anda mungkin ada di luar sana yang sama situasi dengan anda kita dapat discuss sama-sama insyaallah jadi pada uh, komen macam mana masuk oh, belum masuk komen belum masuk belum masuk, belum masuk. kita kita ah. minta kepada sama sesiapa yang yang sedang menonton ni so bersama-sama yeah. dengan kita untuk nanti Syahid dah tanya tadi apa cabaran hmm. uh, Ramadan kali hmm. ni mungkin ada beberapa cabaran-cabaran so uh, tulislah kat komen lah. Nanti so kita akan baca, hmm. kita akan tengok dan mungkin boleh jadi satu dua buah fikiran untuk kita bincangkan sikit lah insyaAllah. InsyaAllah. Berkenaan yes. dengan cabaran. Yes. Ha. Terima okay. kasih kepada anda yang menonton. Ah, kita harap anda dapat mhm. kongsi dari mana dua mhm. anda berada daripada page Dr. Sakinah Sabtu, daripada mhm. page uh, ah, LKM, daripada page Syukran. Oh. Kita harap anda dapat Jasu dengan sokongan anda, kita dapat uh, bersama-sama malam ni uh, discuss uh, beberapa perkara. Okey, uh, tak nak buang yes. masa, kita rasa kita masukkan boleh, kita boleh. tamu lah. Silakan. Boleh, silakan. insyaAllah. Mari kita masukkan. Ha. Pertama, ha. itu dia. Ini dia, Tuan. Saudara Tuan. Jumari. Ha. Ha. Tuan Jumari. Tuan Jumari. Assalamualaikum. Ha. Dan ini dia sedang melihat ke bawah adalah... <laughs> kasih. Kita eh, kasih. Eh, sama. Trik atas bawah. Atas bawah kalau tak eh. Oh, sama. Baju semua sedun-dun. <laughs> sedun-dun. Tiga bertiga. Syahib je. Syahib je yang kira ha. garib lah dia ni yang gurabak ni yang Nabi sebut ni. Yes. Ha ini. Betul, betul. <laughs> Memang ganjil uh, ah, okay. Sebelum kita Alright. melanjutkan lagi kita nak tanya mungkin di luar sana uh, pertama kali bersama dengan uh, saudara Jumari ni daripada lembaga khairat. Dia seorang anggota polis eh. Uh, betul, saudara betul. Jumari ni. Jumari hmm. mungkin share sikit uh, your organisation. Uh, okay, uh, mungkin ada yang uh, tak, Assalamualaikum tak. Hmm. semua. Hmm. Saya Salam. represent uh, Lembaga Hairat Muslimin Polis Republik Singapura. <laughs> yeah. Oh, itu dia. Yeah, itu yang yeah. Lembaga yeah. Hairat uh, Muslimin. Ya, yeah. <laughs> so kami uh, sebuah organisasi di bawah naungan uh, apa Polis Republik Singapura yang uh, yang apa kerja uh, kita punya main role kita actually buat hairat services untuk uh, LKM members kita yang mana kita ada hmm. death grant uh, juga ada apa hmm. umrah grant hospitalisation grant dan juga mm. uh, madrasah grant lah so for siapa anak-anak members yang madrasah full time orang entitled for some amount to support orang punya buku lah yeah, so wow. other than that uh, right now kita tengah of course uh, trying to get as much outreach and also uh, mm. is a way for us to give back to our members and our committee lah Mm-hmm. Ramai berapa ramai tu sekarang ni members yang yang ada kurang okay, eh, lebih kurang. Kita lah. ada lah. inclusive of uh, apa uh, anggota yang dah bersara dan juga anggota yang dalam masih oh. dalam servis uh, lebih kurang dalam mm-hmm. 3300 members. Oh, cik Uish, ramai tu. Tapi anggota polis as a whole berapa ramai? Saya rasa uh, anggota polis as a whole ada dalam 1000 lebih lah yang tengah dalam insert. Oh. Ya saya tu. Oh, okay. okey. uh, <laughs> jadi kita harapkan anda di luar sana Ah, yang yang ah, kira ada kenalan uh, polis Singapura. Mm-hmm. Okay, sorry. Uh, ada kenalan polis Singapura. Jadi uh, ajak dia, "Eh, kau tahu tak lembaga? Mungkin ada yang bermasuk polis tak tahu kan. Dia dia dia, dia Melayu, dia Muslim, dia dia Melayu, polis tapi dia tak tahu uh, adanya uh, mm-hmm. organisasi lembaga khairat Muslimin polis Republic public Singapura ni Betul Jadi dia, kena join Kira Sebab ni tak kira lah tengok. polis hmm. apa-apa hmm. semua masuk okay. dalam sini Okay so dalam sini ini members uh, Hairat tapi constitution allow CMB officers uh, mm-hmm. Officers oh. from uh, Singapore Police Force Dengan previously orang ada allow Cisco officers bila orang ada bawa dalam naungan SPF So sekarang members hmm. yang tinggal Cisco ialah member-member yang dari dulu lah. So tak ada new recruitment oh. for Cisco. Ah, uh, so sekarang the new requirement is only for CMB dengan dengan apa dengan police force and officer lah. Prison um, prison nak lah, tak masuk. Prison bukan bukan anda. Bukan police, pasal oh, CMB bukan. dengan polis dia training sama-sama. Prison training separately. So that's why that's mm. kita tak boleh merge the constitution together lah. mm. Kau tahu Syed apa masalah kau hari ni Syed? Ah tak. Eh? <laughs> Tiba-tiba je. Tak tahu apa masalah aku. Masalah aku apa? Suara aku kan? Eh? Bukan, bukan. Okay, suara kau kuat sikit tak apalah. Itu, satu lah. Itu main lah kan. Lah. Ah, okay, ah. bagus, bagus, bagus. Tapi ah. yang second ni, okay. kita kan tengah tengah buat dekat untuk untuk uh, ah, LKM kan, Lembaga Khairat ah. Muslim Republik Polis Singapura kan. Dia punya hey. logo biru tau Syahid. Sebab tu kita pakai biru. Ah. Kat, kat mana yang kau tak kat mana kau tak dapat ni dia punya message ni. kita kita meraihkan <laughs> abang-abang polis. Ah. Ah. Eh? Ha, ah, dah syak kan? <laughs> Dah syak kan? Pandai eh Ustaz ya, itu dia. Tak ada ni lah. Aku membahan dengan Jayat. Okay. Jadi, okay. Uh, terima kasih. Eh, jadi, uh, tapi Ustazah Dr. Zakina Satu punya abang, polian ke macam mana? Bukan. Polis. Prison. Ah. Oh, prison. Yeah. Masuk ah. Bukan sama. Itulah, tadi. Mari kita ah, tak termasuk kan. lah, tak termasuk. <laughs> dia kalau dia cakap. Eh? Hmm, betul betul. Hmm. Okey, sebenarnya hmm. banyak cabang macam lain ah, payung kan. Polis ada banyak kan? Ada banyak betul. Hmm. Ada Syahid pun polis juga kan. Dia kat rumah lah polis untuk anak-anak dia. Jadi tu lah. <laughs> polis juga. <laughs> polis dia. tidur, Tapi besok tak sekolah. Jadi dengar tahu anak-anak Syahid tu kat belakang tu. <laughs> Itulah Beza <laughs> tak sekolah Beza tak sekolah kan So uh, kita harapkan anda di luar sana dapat kongsilah kita Dan bagi yang yang anggota polis uh, Kita nak ucapkan terima kasih atas uh, servis dan anda, uh, khidmat anda Tapi topik kita pada pagi ni actually inspired by Malam, uh, malam, malam, malam, malam, malam, malam, malam, malam, ni Malam, malam ni inspired by by uh, Jumari juga uh, Pengorbanan Ramadan uh, Kita nak hmm. cerita tentang cabaran Betul. Ramadan yang anda hadapi eh, silakan uh, anda kongsikan cabaran Ramadan anda Betul. Sebelum tu Yat masuk komen dulu. Boleh Sila. kita masuk dulu dengan yang pertama sekali seperti biasa kita ada kita punya apa ni orang kuat kita. Ha kan ini pun kira members jugalah. Okay. Ha ini kira yeah. kalau ya. tadi LKM kan polis kan. Ha, ini kira hmm. LKM syukran lah kira. Ha so <laughs> Zaki Zaki dah. Oh ada <laughs> juga lembaga hairat syukran. Ha ada juga. Cuma member syukran. Habis saya masuk dalam join members juga. Boleh boleh kita masuk sama-sama. auto ha, auto oto. Ustaz tahu oto. <laughs> Dia tak payah membership. membership tak payah membership. Eh. So Zaki, Waalaikumsalam Zaki ya. dan juga teman-teman Syukran. Zaki ni eh, siang malam ada. Aku tak tahu bila dia ya. tidur. Alhamdulillah. Uh, ini, ini Kak Asyar ni orang Zaki ah, ni ada. Ah, ni ada. Ha, dia pun tengah gitu gitu juga lah. <laughs> Baiklah. Saya ada apa tu? Saya ada komen di press dari confident saya. Tapi saya rasa saya hmm. tak perlu lah. Thank you all for me. it. Dia Mungkin nanti kalau boleh ah, screenshot buat saya saya. Kan? Ah, Banyak ni ada ni Salihah, ada Waalaikumsalam Saleha Kak Lina, Kak Lina ni pun orang kuat kita hmm. pun LKM juga insyaAllah <laughs> Waalaikumsalam, salam Ramadan hmm. Biar lembaga jangan gembala Gembala okey juga dapat adalah masuk sikit duit kan Dapat susu kambing, dapat apa kan Gembala, nak, jaga, nak jadi penjaga patut, syukran Patut biar gembala jangan lembaga Lembaga ah. belum tentu manusia ya, Betul, lembaga oh. kenapa buat dia lembaga eh Tapi Alhamdulillah syukur pada Allah SWT Jadi kita nak tanya dengan dengan apa ni Kalau ada di antara uh, penonton ha, dekat sini yang mm. kita nak bercakap tentang pengorbanan Ramadan kan. So Ramadan kali mm. ni ada apa-apa yang berbeza daripada tahun-tahun lepas. Kalau Jumari ya, macam bekerja in, in general lah Jumari ya. Boleh, boleh, boleh start dulu Syed ya. Aku tiba-tiba kan? Bagus, bagus. <laughs> Kalau macam ah. Jumari lah in, in general sebagai polis eh yang mungkin macam kemarin kita pernah live sekali dengan Jumari dan dia sebutkan juga tentang yeah. beberapa uh, Uh, orang kata tu ada masa-masa ada kesusahan-kesusahan dia tu dah nak masuk mulut ni dah nak buka puasa <laughs> ni kan dah nak buka puasa sekali alamak ada call lah kena attend kan jadi adakah ha. itu sebahagian daripada pengorbanan yang biasa uh, anggota polis jumpa anggota polis, macam mana ya? hmm. ya, saya, ya, ya, memang itu salah satu daripada uh, kita cakap memang bukan pada hari Ramadan dia macam itu hari biasa pun macam gitu kadang-kadang baru beli sarapan pun kena call juga <laughs> so oh, Uh, memang memang kita selalu kena kena be on standby lah kadang-kadang memang dah beli makan tu on the way nak patah balik tu Uh, benda jadi lah. So sal- memang banyak hmm. kali hmm. selalu macam gitu lah. Kalau tak beli makan benda tak jadi, beli makan benda jadi. Oh gitu. Memang <laughs> tak lah. Macam memang gitu lah. Dengki lah. Crime ni. Pasal <laughs> Makanan dari panas jadi sejuk macam tu. So yang Betul. macam saya cerita Ustazah, eh, last live Ustazah tak ada. So pukul uh-huh. saya ingat lagi tujuh enam belas tu saya baru duduk nak makan nasi ayam penyek. Saya baru buka Tupperware tu, saya kena pergi mesej. uh ah. Tak sempat buka oh. Tupperware, tutup balik. Lepas tu pergi urgent message. Uh, oh tak boleh jaman sikit pun tak boleh? Saya dah habis kat minum air terus saya pergi Pasal kita ada respon time yeah. yang kita kena attend to lah for urgent incident ah, oh. uh, So ada timing yang kita kena kena clock So kita terpaksa pergi Lepas tu kes tu saya saya habis semua dalam pukul 11 baru datang balik stesen. Pada time dah tak rasa nak makan lah. <laughs> Dah tak rasa dah. Betul lah dah, penat. Dia lapar pun dah hilang selera pun dah dah mati eh. Ya. Betul. Betul betul. betul. betul. Ya, ya. Itu itu kira baru kalau kita kita kata eh, macam Jumari nak buka eh, nak buka kena attend macam mm. tu. Tapi kalau pengorbanan dari luar Jumari macam family ke maksudnya macam yalah family yang kadang anak isteri kena buka seorang-seorang ke in in Sebelum tu saya nak tanya, pernah nangis ah. tak? Pernah nangis tak situasi macam tu? Pernah air mata mengalir Nangis ah, kenapa? Bohong bohong cakap tak lah <laughs> Pasal ah. bila oh. buka Saya tak tahu kenapa Kalau actually bulan Pada saya memang bulan Ramadan ni Memang bulan pengorbanan Sebab kalau hari hmm. lain Kita makan sendiri pun Kita tengok Netflix ke Kita tengok YouTube Okay je Ustaz lah. Tapi bila Ramadan ni Bila kita buka seorang Dengan sahur seorang Dia punya sayup lain lah rasa dia Masya Allah ah. betul-betul Ni macam kita study lah dulu Betul-betul ah. Dekat betul, campus betul. saya duduk ha, kan dalam bilik makan sendiri makan ha. Ah. Allah buka lagu raya <laughs> kita time-time saya Syahid lah Syahid mungkin lama sikit dia tak raya dekat dekat Singapura Syahid eh Syahid mungkin hmm. ber, ber, saya macam dalam dalam 4 4 tahun gitulah tak raya dekat Singapura lah tapi korang ha. satu bilik ramai orang kan Ah uh, yalah uh, ah, ada lah satu rumah Singapore. kita satu rumah uh, dalam berapa hmm. tak tak tak bukan the whole the whole the whole time kira macam 2 tahun eh 2 hmm. tahun atau 3 tahun lah kita dapat satu rumah hmm. hmm tiga 2 ah, hmm. tahun lah 2 tahun lah Yat kau satu lah. tahun atau tahun 2 tahun 2 yang ada ah uh, 3 tahun lah 3 tahun hmm. oh, saya seorang seorang uh, satu bilik seorang eh hmm, seorang. seorang kenapa eh? tak ajak uh, jiran sebelah kawan Susah. Dia orang pun makan seorang juga. Dia makan seorang juga. Uh. Uh. so, makan seorang. Ada macam kita yeah. time juga sebab kalau kita ya. ajak kawan nanti kan you drag masa lama bersembang mm. lagi so kita ada hmm. banyak program hmm. kita ada banyak kita ada thesis nak kena buat assignment kan so kita semua terkejar-kejar kira response time uh. tu ah. nak kena ada juga lah. nanti jaga KPI kita jugalah kan <laughs> tapi seminggu sekali tu ada jugalah makan Betul. makan ah, sama-sama ah, macam, hari hari Sabtu hari Ahad ah. dekat, dekat UK, uh, UM ke UKM tu UM UKM UKM. Kan? UKM. Dia, dia, dia hmm. ada masjid kan tapi ada buka puasa kat masjid jugalah kan? Ada, ada juga buka ha. puasa kat masjid. Cuma tu lah saya saya jenis yang uh, amat menjaga masa eh. Jadi <laughs> jadi, uh, jadi banyak kerja kan. Ada banyak benda yang drag saya tak nak tak nak hmm. tak nak drag masa lah. So dia memang drag tu tak jadi tu. Memang ha, terus betul. tak. So memang kalau saya jadi. jumpa orang lagi saya kan banyak cakap kan. kan? <laughs> saya jumpa orang saya cakap daripada nak balik pukul 10 nanti sampai pukul 12 tengah malam saya takut macam tu so Orang, kita ada banyak kerja nak buat kan ha, jadi kita bahaya, tak apalah kita tahan-tahan itu pengorbanan juga tu tahan-tahan pengorbanan tak eh. hmm, ini oh, satu ada daripada penonton kita hmm. Norlina Nur dia kata cabaran hmm. dividing role as a daughter mother wife and working woman hmm. Uh, women yeah, ya, so yeah, ya. yeah. Yes. betul juga eh, kalau dah berumah tangga ini dia, dia, dia. Ini real. Hmm. Dia, dia jadi dia anak, dia merupakan anak, dia merupakan ibu, ibu, dia merupakan isteri dan dia pula kena bekerja. Ha, ah, yes. so yes. itu punya. itu mungkin itu itu kira satu cabaran lah yang besar lah sebenarnya. Interestingly, kita tengok yeah. dia punya susunannya daughter first. Bila dia daughter first, maknanya okay. uh, ah, mungkin mungkin dia perlu berkorban untuk mak dia uh, ah, bapa dia hmm. kan kat rumah kan yeah. uh, mungkin memerlukan dia as a anak untuk bantu apa-apa yang perlu and mm-hmm. uh, ini ini ini juga cabaran juga sebab dalam keadaan Betul. yang apa Uh, dan kadang-kadang berpuasa kan dengan puasa tapi hmm. nak kena belum hmm. puasa kadang-kadang sebagai seorang uh, wanita eh, dia nak kena siapkan benda ekstra tau so kadang-kadang kita <laughs> sebagai lelaki kita overlook macam kita yeah. rasa oh ini kita jadi king kita kita datang makan aja <laughs> kita tak ada masa ke apa <laughs> tu masalah Uh, ada ada yeah. yang mungkin dekat rumah macam kita balik shift uh, ini saya tegur diri saya sendirilah eh okay. Ah, kalau kita hmm. balik kerja penat pun kita tak boleh fikir kita punya penat lah. I mean kita tak boleh duduk takkan nak lipat main game And uh, padahal hmm. isteri kita pagi kita tak tahu mungkin ambil anak dari madrasah ke lepas tu pergi pasar hmm. balik masak kita tak ada kita penat, nampak eh? penat. Mhm. Ah, penat. memang penat. Kita nampak zahir dia macam dekat rumah balik eh dia ni dah tidur ke? Penat ke sangat? Ah, kita tak tahu hmm. penat yang dia ah. lalui Jadi jadi kita, saya rasa tolak ansur pun penting ah. Pengorbanan kita penat balik kadang-kadang rumah sirap pun kita tolong je lah kemas macam kita juga hmm. Ya. Hmm. Betul betul betul. Eh tapi ya, anda pernah anda pernah dengar ada orang ni cakap Yelah kalau you penat kat rumah you boleh tidur. I penat kat kerja I tak boleh tidur. You cakap gitu. Oh dia gitu. Ah, ah, ah, dia lah. Ha, gitu ha, lah. Dia gitu lah kan. yelah, hmm. kat rumah. Penat you kat rumah boleh tidur. Kita kat office boleh tidur ke? Tak boleh kan? oh. dia, dia punya cara kasar tak lah. Ada. Kat ha, rumah kalau actually, anak kecil mana boleh kan? tidur? Ha, kalau dia kena jaga. Kan? Hmm. kadang tidur, lah. kadang-kadang tidur pun penat. kadang-kadang <laughs> tidur pun penat. <laughs> agaknya lelaki tu belum try jaga sebudak satu hari dari pagi sampai petang kalau dia dia jaga ya. sampai pagi sampai yeah. petang mungkin dia tahu dia, tahu. dia rasa penat dia betul, ah. betul. Ah. betul. jangan betul. bagi satu hari lah bagi dia satu, minggu, eh. Ah, satu minggu satu minggu, minggu. satu minggu eh satu, uh, minggu, satu minggu pecah kepala malah juga tak tahu penting ya yeah. hmm. Tahun ni sahabatnya pengorbanan pun kira biasa juga tahun lepas tak adalah maksudnya tahun lepas kan kita kubi tak banyak keluar. Tak ada kuliah. So, kuliah banyak. Agak, macam mana? Macam mana lah. pengalaman? Waktu puasa, puasa dah ada eh? Masa dah. Ah, kita dah start kuliah fizikal. Oh, okay. Oh, itu, 2020 lah maknanya. Dia, dia cabaran uh. juga tu maksudnya macam hmm. yelah tengah-tengah puasa kalau tengah panas-panas sekali. Oh, kita tak salah yang kita cakap dekat yeah, <laughs> IG betul. tu. Betul. Uh-uh. <laughs> Aku tengok uh, apa ni story Saza Sakina. Uh, dia tulis hmm. berdengir. Ber, ber, apa macam berdengir hari yang dah lupa lah apa maksud berdengir tu. berdengir. Ber, ber, macam lengit lah. Lengit, lengit, lengit. Macam. Tak, sebab uh, yang first, uh. first Ramadan ni apa yang kita hari Isnin tu kan kita puasa hari hari Ahad eh. hari Ahad. Uh, Sabtu. Sabtu eh? Sabtu Sabtu Jumaat. Uh, Jumaat. Sabtu. Lupa. Lah. Ha. ha. Ah, ya. Bila, eh, Mana kita dah start kuliah kan masa tu kan. Betul. Tu yang first day serious. Ha, ha. Saya dengan jemaah dua-dua macam dah tak boleh. Dua-dua kira muka. Sikit lagi nak cakap dah lagi terbalik <laughs> sedap. Jemaah pun dah tersengguk-sengguk. Uh, ha, ha. Jemaah oh. dah tersengguk-sengguk dah macam semua dah macam blur. Kita pun dah lah bincang kitab patuh Bari masa tu. Oh. Ya Allah. Tuhan. Oh, dia, dia, dia nak kena fokus. Nak sabar. Nak kena fokus. Ah, lah. Sabar, sabar, sabar. Masya Allah. Akhirnya habiskan juga perbincangan tu. Nak tak nak lah. Mm, mm, mm, mm. tapi so far, yeah. nak, kalau nak kata. Sorry, sorry. Ah ni mm-hmm. Ahad eh. Ahad. <laughs> Semangat. Ahad. Okay. Mm. Ah, so far kalau nak kata so far, perubahan this year, this year macam penat lagi lah. BC macam oh. penat lagi. Hmm. Uh, hmm. Mungkin sebab kita dah mula terawih dekat masjid kan. Hmm. Kita dah kita uh, peluang untuk terawih di masjid dah terbuka luas. Jadi macam kita pun ambil peluang. Uh, kalau dulu hmm. susah sikit kan tempat tempat terhad bila nak solat. Jadi kebiasaannya tak dapat lah tempat tu kan. Ni ya, alhamdulillah. Ya, eh kita book hmm, last minute pun hmm. tak, tak tahu kalau untuk muslimat last minute pun boleh dapat lah dekat Masjid Inaim. Yeah. Masya Allah tabarakallah. Mm-hmm. Ada sebahagian, sebahagian masjid kita mm-hmm. uh, hari beberapa hari lepas kita discuss juga memang ada sebahagian masjid memang dia ada ekstra kosong sikit lah. Uh, Kira kalau pukul 8 tu rasa macam mula-mula tak jadi nak pergi tarawih sikit pukul 8. Yeah. Eh nak pergi lah. Ah, dia memang ada lah. <laughs> dia book tu ada insyaAllah. Kita ada satu ni, uh, ah, Salbia Manan. mm Puan ya. Sandia yeah. dia kata hmm. cabaran Ramadan tahun ni bapa saya sakit stroke di hospital dan keluarga hmm. saya covid positif. Oh so ini satu cabaran yang besar kita doakan semoga Puan Salbia tabah dan kuatlah hmm. uh, menghadapi uh, ujian dekat sini sebab hmm. uh, ujian tu kan dia memang bila seorang tu kena ujian dia memang satu hmm. yang berat eh kita rasa macam ah boringnya sakit hati marah kita kan rasa gitu kan. Tetapi kan uh, memang Allah SWT dah sebutkan Allah bagi Allah Allah Allah Allah sebut pada kita lah uh, dalam al-Quran subhanahu Allah katakan manusia ni memang dia akan diuji memang dunia adalah satu tempat ujian dan dia akan diuji dengan macam-macam ujian eh minal khaufi wal ju' daripada ketakutan kelaparan wa naqsi minal amwal kekurangan harta benda kan dan juga kematian seumpamanya tapi Allah SWT ingatkan kita jugalah ada satu macam azimat yang kita boleh pegang ketika kita betul-betul tengah nak marah ni nak nak nak meletup ni kan bingit ke apa kita sebut kalimah istirja saya rasa tu satu perkara pertama yang boleh jadi landasan dululah lillahi wa inna ilaihi rajiun kalau apa-apa pun yang terjadi pada kita dapat satu berita mm-hmm. apa-apa ini yang kita sebutkan dulu supaya boleh tenangkan hati kita lah insyaallah betul Kami dengan tambahan nafas daripada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata hmm apa mm-hmm. uh, kita baca istijab mana-mana uh, di kalangan orang muslim ini bila mereka dengan satu musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mereka baca Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, engkau berikanlah pahala Ayat. pada musibahku dan kau gantikanlah ia dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Tidaklah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ia dengan yang lebih baik. Oh, Mari kita gabungkan antara kedua-dua itulah bagi mereka yang hmm. perlu dia actually uh, cabaran ujian musibah ni termasuk dalam pengorbanan jugalah dalam kehidupan kita. Kan hmm. seseorang hmm. yang berhadapan dengan apa jua bentuk ujian dalam hidup, dia juga berhadapan dengan pengorbanan. Kerana ada banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan semasa kita melalui ujian. Eh kalau cerita tentang Ramadan saya ingat Ramadan sebelum pre-covid bukan uh, hmm. arwah saya sakit dan yang kepada kematian dia kewafatan uh, um, yang kita tak pernah sangka sebab Abah ni dia memang selalu sakit. Eh? Dia memang sakit. Jadi keluar masuk hospital. Uh, dan waktu bulan Ramadan itu yang saya ingat seminggu sebelum tu sebelum dia meninggal tu dia agak sihat. Selalu kan oh. kita selalu dengar orang kata orang kalau nak pergi ah, ni dia ah, ya, ya. sihat yeah, <laughs> tak nampak tanda apa-apa kan. Uh, dia agak hmm. sihat Masya Allah. Dah tu uh, ajak pergi beli kasut, beli baju raya kan. Hmm. malamnya hmm. terakhir tu uh, kita adik-beradik bawa abah pergi solat tarawih uh, di Masjid An-Naim. Uh, tak tak pernah sangka bahawa esoknya tu esoknya abah meninggal. Eh, itu yang Asha. yang yang rasa dalam keadaan sihat tu lah dalam keadaan dalam keadaan hmm. sihat sihat hmm. tu orang kata bukan sihat fully tapi yeah. boleh nampak, ah, nampak boleh kuat lah ada, tu. nampak ah, nampak kuat nampak ada hmm. kesihatan lah kan hmm. kalau dibandingkan daripada minggu-minggu yang lepas dia macam agak terlantar agak lemah hmm. tapi kali ni sebab tu kenapa doktor bagi balik rumah hmm. Masya Allah dia agak nampak sihat ada keinginan untuk keluar rumah untuk pergi solat tahu kesihatan yang ada pada dia tu tapi it, itulah kita pernah tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyusul hidup kita uh, dan kalau setiap kali Ramadan saya akan ingat itu sebagai satu peristiwa yang memang tak mungkin dilupakan. Uh, kerana Abah ni dia Masya Allah Tabarakallah orang yang banyak beribadah dia meninggal dunia dalam keadaan uh, selepas solat asar pada waktu itu dalam keadaan berpuasa dalam keadaan yang sudah mem, uh, sudah menginfakkan hartanya eh, Masya Allah Tabarakallah lah so kalau kalau ingat kisah-kisah dia kan memang boleh <laughs> nangis lah. Uh, memang hmm. mengalir kat air mata. Setiap kali Ramadan mesti ingat je Allahumma fillahu warhamhu wa afihi. Banyak doa InsyaAllah. Selalu doa uh, kita jadi hmm. aset. Yeah. Selalu doa yang saya ni jadi aset yang terbaik untuk dia dunia dan akhirat. Dan amin, saya ingat amin. lagi masa amin. masa uh, ah, tanah kubur tu nak tutup abah tu kan kalau ikut rasa ni rasa macam kita nak duduk sama-sama dengan dia kat dalam dia lahat tu rasa macam tu. Hmm. Kita rasa macam mungkin lepas ni Abah rasa takut dalam kubur. Tak tahu apa jadi apa. Ketika Abah di alam Nama satu benda yang saya yakin itu doa anak-anak yang soleh dan sebagai bekal untuk Abah melalui kehidupan di alam hari kiamat kelak. Dan setiap apa yang saya buat pada hari ini, saya ingat Ramadhan mengajarkan kepada saya. Tak, kita kalau bertemu dengan bulan Ramadhan, ia adalah bulan yang kita tak pernah tahu adakah kita akan sampai ke penghujungnya sebagaimana arwah Abah itu sendiri. Tapi Masya Allah Barakallah, Allah bagi dia dengan peluang untuk menghirup udara di bulan Ramadhan untuk merasai solat terawih, untuk merasai infak di bulan Ramadhan. Uh, ah, Anugerah. Saya belajar lah semua itu. Saya belajar, saya belajar bahawa jangan pernah sia peluang itu walaupun sedikit, walaupun sedetik. Apabila kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kerana amat beza sebab ada kalau saya nak bawa sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang sahabat Nabi bernama Talha dia diperlihatkan dengan dengan dua orang lelaki di kalangan Bani Bali yang datang jumpa dengan Nabi saw lalu mereka berdua memeluk agama Islam. Dalam keadaan itu, Talha ni dia kata dia nampak bagaimana kedua-dua mereka ni beribadah dengan hmm. keadaan yang begitu bersungguh-sungguh. Uh, tapi sepanjang hayat lelaki yang pertama ini Masya Allah Tabarakallah dia hidup dalam keadaan yang sering pergi berjihad nampak dia punya amal soleh tu nampak berbeza dengan lelaki yang kedua ah, akhirnya lelaki yang pertama tu pun mati syahid dalam peperangan dan hmm. lelaki yang kedua dia meninggal dunia di atas pembaringannya setahun setelah itu Talha dia kata dia mimpi pada malam itu dia nampak kedua-dua lelaki ni di hadapan syurga dan Masa. dia ada dekat depan tu bersama dengan mereka keluar seorang malaikat ni dia jemput lelaki yang kedua tu yang mati di atas pembaringan masuk dulu ke dalam syurga berbanding hmm. dengan lelaki yang pertama yang mati jihad. dalam medan jihad tu eh, syahid tu jadi uh, malaikat ni bila sampai waktu Talha ni malaikat kata kepada Talha engkau belum tiba lagi masanya nanti dulu engkau pulang esok oh. ni dia cerita uh, kepada penduduk Madinah kisah itu tersebar menyebarkan ke seluruh penduduk Madinah. Dan akhirnya mereka ni begitu hairan kenapa lelaki yang kedua tu dia masuk syurga terlebih dahulu. Sampailah kisah tu ke telinga Nabi SAW dan Nabi tanya kepada mereka part mana yang kalian rasa pelik tentang kisah itu. Mm-hmm. Dan mereka kata ialah Nabi yang kedua tu dia mati dekat atas pembaringan. Dia tak mm-hmm. sebagaimana yang pertama tadi yang pertama tadi dia mati syahid Jihad. sebab kalau mm. kita, uh, logik kita akan kata kan oh, lelaki oh, pertama mm. of course lah uh, masuk syurga mm. terlebih dahulu uh, tapi kenapa yeah. pula yang nombor dua ni lalu nabi kata nabi tanya kepada mereka bukankah yang kedua itu dia meninggal dunia setahun setelah lelaki yang pertama jadi mereka kata ya Lalu hmm. Nabi pun tanya lagi kepada mereka, bukankah lelaki yang kedua itu dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan? Wow. Oh. oh. Okey, okey. Okay. Naik bulu rumah aku. Itu kelebihan dia. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia solat itu, solat ini di bulan Ramadan. Dia sujud banyak pada satu tahun tu dalam bulan Ramadan tu. Lalu mereka pun kata ya. Dan Nabi kata apa? Sungguh beza antara orang yang mati syahid dengan orang yang mati di atas pembaringannya antara langit dan bumi. Sebab itu Allah berikan kepada lelaki yang meninggal dunia di atas pembaringan itu terlebih dahulu masuk syurga. Ini saya pegang bila saya lihat arwah abah saya, saya lihat hadis ini, Masya Allah, Barakallah, saya pegang. Tak semestinya kalau kita lihat orang tu dia meninggal dunia dalam keadaan yang mungkin dia beramal soleh sebanyak-banyaknya kan. Tapi kalau dia tak sempat bertemu dengan bulan Ramadan, dia belum tentu kita kata belum tentu lagi dia mendapat keutamaan sebagaimana orang yang berpeluang bertemu dengan bulan Ramadan. Mm-hmm. Uh, jadi sebab tu dia satu kesempatan yang masya Allah yang kita kita bersyukur ah. sangat-sangat. Sure. Kita perlu berebut betul-betul sebagaimana laki yang kedua tu dia tak dia bukan orang yang pergi berjihad sungguh-sungguh mm-hmm. tapi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita amal kita ni kita bukan di, bukan diukur uh, ten, sejauh mana kita ni ber, uh, kita kita buat yang orang lain nampak tapi ada banyak amal yang orang lain tak nampak yang kita buat contoh mungkin kita boleh relatekan orang selalu uh, kata kan oh saya saya bulan Ramadan saya tak sempat sebab saya kerja mungkin Cik Jumari kata oh saya kerja hmm. banyak benda saya tak sempat uh, kena hmm. tak boleh terawih tu banyak benda kan kena ada ada orang okay. shift malam dan sebagainya uh, tapi kita tak kata orang ini mereka tidak ada keutamaan di bulan Ramadan hmm. yang Allah nak lihat yang Allah nak pandang bagaimana effort kita untuk kita rebut peluang yang Allah telah bentangkan sepanjang bulan itu. Dia tak hmm. semestinya kalau orang yang dia dia beramal ibadah daripada start daripada first Ramadan sampai 30 Ramadan dialah kita panggil sebagai ahli syurga. Kita tak hmm. kata sedemikian. Tapi yeah. mungkin ada orang yang dia fokus pada pertengahan Ramadan itu Allah pandang amal dia berbanding Amen. dengan orang yang beramal daripada awal hingga 30 Ramadan. Kita tak pernah tahu tentang situasi-situasi yang sedemikian. Cuma Amen. yang penting sekarang apa yang kita korbankan pada bulan Ramadan itu dan bagaimana effort kita yang kita nak pandangan Allah Subhanahu Wa Taala bukan pandangan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala akan lihat niat kita, effort kita sehingga Allah Subhanahu Wa Taala lihat kita ni layak, lebih layak bahkan lebih utama daripada orang yang mungkin beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Okay, Allah a'lam bisawab itu yang boleh saya tambah terpanjang pula cuma oh, Ustaz. Oh, oh, Allah. Hmm. Itu dia, kita, kita uh. tak ah. sangka dia ada satu pengorban Kita tanya pengorbanan Syahid kan. Tapi hmm, rupanya hmm. kita pun tak pernah menyangka yang ada um, kisah, eh? history, eh? ada kisah, ada kisah di belakang tu yang pengorbanan itu dia akan berkekalan uh, tersemat di dalam uh, apa ni memori ya. Eh. Maknanya setiap hmm. kali Ramadan sebab um, orang kata tu uh, keadaan yang menimpa ahli keluarga waktu-waktu tersebut pada hmm. bulan Ramadan. Jadi setiap kali datang Ramadan dia macam satu benda yang okey, mesti akan mesti akan teringat ah, ah balik. Ke mana teringat, kan? Teringat, lah. teringat. Mesti, kan? Sebab lagi kan. seminggu nak raya, lagi seminggu nak raya. Allah. Uh, eh. ah, lagi seminggu nak ah. raya kan. So kita punya perasaan tu macam eh nak raya ke tak hmm. raya. Jiwa tu macam dah terbang, betul. Eh. tak ada betul, jiwa betul, kan. dengan tengok mak. Ayah ya, dengan tengok mak yang dalam keadaan macam Uh, tak, <laughs> dah tak tahu nak jadi apa dengan dia. Yalah. Dia macam semangat oh. dia dah terbang pergi mana kan. Uh, dengan keadaan dia yang macam tu sedih tengok keadaan mak macam tu semua. Tapi hmm. kita sebagai anak tak bolehlah uh, ah, tunjukkan kita Betul. sedih kan. Kita kita kena, kuat eh kena kuat. Uh-huh. Yes kena kuat. Um, mana uh, datang saya kekuatan anak tu? Perempuan, anak Betul. perempuan yang yang Pertama. paling abah saya. Bukanlah. <laughs> oh. <laughs> so kena kuat lah bagi mak support, bagi mak kekuatan sentiasa dengan mak kan. Mm-hmm. Saya masa saya tu kena. susah sampai ada orang kata uh, ah, Masya Allah eh, sebab saya susah nak nangis waktu tu. Mm-hmm. Saya nangis saya oh. ingat pada tu masa doktor panggil untuk tengok yang terakhir tu kan. Uh, itu memang mm-hmm. saya nangis. Saya tak boleh <laughs> tahan masa tu. Uh-huh. Saya meluk mm. arwah tu kan sampai abang mm-hmm. saya uh, usap kepala saya macam kata dah dah macam tu sekali lah. Tapi esoknya mula tenang, mula kumpul kekuatan mm-hmm sampai itulah hmm. sa- sampai masya Allah saya kata uh, kena kena betul-betul kuatkan perasaan. Sebab bagi saya abah ni lelaki yang banyak support dalam hidup saya yang selalu rasa saya ni memberikan kebanggaan pada keluarga anak emas dalam mm-hmm. keluarga yang menaikkan nama keluarga yang mengharumkan nama keluarga so ya abah begitu sayang dengan saya kan banyak banyak banyak perkara lah yang abah yang abah support dan saya tak boleh lupa uh, InsyaAllah. Satu yang Abah kata. Kepada seseorang dia kata, aku tak pernah redha apa yang kau buat pada anak aku. Hmm. Aku tak terima apa yang kau buat pada anak aku. Sebabnya anak aku yang paling aku sayang. Itu bagi saya itu satu kata-kata yang mana tak ada lelaki yang boleh menandingi lah kasih sayang seorang ayah. Kan Ustaz pun ada anak perempuan saya rasa Ustaz. Ustaz tahu macam mana rasanya mungkin Cik Jumari ada anak perempuan. Rasa macam mana kita seorang ayah ni. Bila kita ada anak perempuan, sayang kita dengan anak perempuan. Sebab Nabi pun kata kan, anak perempuan ni kalau jaga baik-baik, dia akan jadi pendinding daripada api neraka untuk Amin. ayah dan ibunya. Anak perempuan ni dia betul-betul aset dalam sebuah keluarga apabila dijaga dengan baik, kita sabar untuk mendidik anak perempuan ini dengan sebaik-baiknya. Anak perempuan ini membesar menjadi seorang wanita yang soleha, wanita yang berbakti kepada kedua ayahnya, berbakti untuk agamanya, berbakti untuk masyarakatnya. Dia akan menjadi aset yang begitu terbaik untuk seorang ayah, untuk seorang ibu sehingga diletakkan dekat dengan Nabi SAW. Begini Nabi kata, orang itu dengan aku umpama dua jari yang didekatkan di dalam syurga. Sebab tu saya kata saya nak jadi aset untuk abah saya. Dan abah saya banyak mengajar lah lebih-lebih lagi untuk bulan Ramadan ni. Masya Allah, barakallah. Tak boleh, tak boleh lupa lah memang. Hmm. InsyaAllah. Ustazah, uh, jangan risau insyaAllah. Uh, Ustazah punya memang memang dah di di apa disepakati uh, ijma' bukan ijma' lah. Maksudnya kita dah nampak InsyaAllah satu mm-hmm. aset lah uh, dan dan uh, ilmu yang Ustazah curahkan dekat satu se, serantau ni, rantau Singapura ni di, uh, mm-hmm. akan mhm. jadi satu bermanfaat bagi betul. Uh, bapa dan dia, dan dia berterusan, betul saya juga nak kata ya, maksudnya mm-hmm. dia mhm. siapa yang memulakan perkara tu sebab apa kebaikan yang kita buat dia datang daripada siapa, oh daripada keluarga, daripada orang tua kita jadi dia itulah dia ilmu yuntafa'ubihi itulah daripada situ mm-hmm. pun mhm. boleh di, dilihat juga kan kita sampai sampaikan sedikit tetapi akhirnya dia menjadi seseorang yang menyampaikan pada sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi pahala itu berjalan lah Syed. Masya Allah. Masya Allah. Uh, Jumari nak, nak, nak tanya sikit. Uh, yes, Uh, Jumari boleh nak, nak uh, tak, jangan share pasal keluarga eh. Tadi nak tadi Ustazah tanya mungkin boleh, uh, saudara Jumari saya, ada ada anak ke? Ada anak perempuan kan? Ada, saya ada, ada anak perempuan dan saya macam setuju dengan Ustazah memang kasih sayang ayah ni lain macam. So actually ni yeah. one ya. of the topic saya nak berbual pada hari ni lah. Memang tak ada kena dengan kena. Okay. Memang pengorbanan ayah ni lain lah sebab saya sendiri mm-hmm. bukan datang dari keluarga yang senang. So memang bila ayah selalu pesan bila kau dah jadi bapak nanti kau tahu. Uh, so oh. kita dah jadi ayah kita tahu. So banyak banyak orang terlepas pandang pengorbanan ayah di bulan Ramadan. Nak tahu kenapa? Okay, saya cerita kan. Mm-hmm. Eh. Okay. Mm-hmm. Kalau mm-hmm. dulu bila saya tengah kecil, oh, ayah selalu tanya, eh, Disa nak beli baju apa? Disa nak beli seluar apa? Ah, jadi kita yeah. Mm-hmm. macam, eh, excited lah. Eh, nak, kawan-kawan beli baju ni lah. Dulu zaman pakai seluar Spitfire. Saya tak tahu, Ustaz. Ustaz, Ustaz, Ustaz oh, Spitfire. <laughs> Dulu lah, nak beli, nak beli seluar, nak beli seluar Spitfire. Macam mana tu gambar dia? Ada, gambar dia? Gambar. Saya tu kerja syahid lah. Kerja ah, syahid. Zaman aku criss-cross. Ada apa tu? Oh tak oh, ada. Oh, tak ada. Oh, Masya Allah. Alah, tak tidur lagi. bangun tidur muka. Oh, bangun uh, so uh, so itulah. uh, jadi bila apa uh, bila kadang-kadang bila ayah dah belikan kita barang nanti kita tanya ah uh, ni seluar yang logo api ni. <laughs> bila bila kereta kan. Ah uh, kereta. Ya uh, uh, so bila bila ayah nanti kita, nanti bila kita dah beli barang ni kita muskil lah kenapa ayah tiap-tiap tahun masih pakai baju sama Nanti bila kita tanya, ya saya mm. tak beli baju baru lah. Tak apalah baju aku masih baik, baju masih baik. Uh, jadi mm. bila dari sana bila kita jadi bapa kita tahu yang sebenarnya bila kita jadi ayah ni kita nak tengok uh, keperluan anak anak eh? dan eh? kepal, uh, dengan keperluan uh, partner kita lah. Kalau kita Pri- tak ada pribadi. pun jadi nampak nampak selesa pada kita okey. Cukupkan keperluan okay. anak-anak dengan dengan dengan kita punya orang rumah lah tu yang penting lah pada saya. Hmm. Betul. Hmm. Betul. Uh. Uh, cuma mungkin ayah. Hmm. Ya ramai uh. orang ah. orang selalu cerita tentang pengorbanan ibu kan. Yes, yes. kena masak, bangun sahur, hmm. semua ni. Tapi kita hmm. lupa tentang pengorbanan ayah kita. Kadang ayah ni dia tak banyak sangat duit tapi dia sanggup kan untuk uh, untuk ketepikan. Biar dia tak ada lah, biar dia tak ada tapi isteri dia, anak-anak dia dapat uh, dapatlah beli baju baru ke apa kan. Itu masya-Allah juga. lah dia selalu hmm. pengorbanan tu dia macam tak nampak dalam bentuk yang yes, fizikal lah tak, hmm. dapat dalam bentuk action ataupun perbuatan tetapi dia di, lebih pada belakang tabir tau Ha, kalau diamati hmm. betul-betul memang ada lah sebenarnya kan kita hmm. dapat lihat banyak juga InsyaAllah hmm. Syahib ni banyak ni pengorbanan Syahib ni sebenarnya kan <laughs> pengorbanan Syahib lagi <laughs> tak adalah yeah. Ya. uh, cuma, cuma kita nak discuss uh, a bit about bagaimana hmm. kita nak okay, contoh macam Ustazah punya cerita uh, Jumari punya cerita uh, kira satu inspirasi lah kita jangan Betul. take uh, for granted eh this Ramadan. Correct. Tapi ada antara kita yang mungkin tak dapat semangat. Mungkin kita dah dah mendak sikit kan. Dah masuk pertengahan Ramadan kan macam dah mendak sikit. Oh, relax gitu. Hmm. Tak nak mm. tak nak amal banyak-banyak kan. Tapi mungkin bila dengar cerita Ustazah, uh, kita tingkat balik. Uh, tapi mungkin ada tak uh, pesanan-pesanan, tips ataupun yang yang boleh datangkan kekuatan balik kekuatan balik dalam Ramadan Keraj- bagaimana kerajinan lah Syahib eh kerajinan, kerajinan yes. lawan ha. malas lah lawan malas ha. macam Ustazah Ustazah kita nampak Ustazah punya uh, posting eh kira Betul. konsisten lah baca Quran hmm. kan macam mana mana datang kekuatan tu eh boleh tak hmm. Ustazah kongsi macam kita mana <laughs> macam, macam uh, uh, apa apa yang tak? macam mana lawan macam mana lawan malas tak apa yang Ustaz post Uh, baru-baru ni lah uh, saya, saya posting uh, ya, paksa lah. Baca Quran paksa. paksa. kita kena, <laughs> <laughs> kita betul. sebenarnya dalam ibadah ni dia kena paksa sebenarnya. Kalau kita hmm. ambil sambil lewa, dia tak jadi. Hmm. Ah. Apa pun oh. kita buat, memang orang kata eh kalau paksa ni macam tak ikhlas ke. Dia bukan pasal ikhlas tak ikhlas, tapi dia hmm. effort tadi yang saya kata. Dia tentang usaha kita. Eh. Apa pun kita hmm. buat, kita paksa. Macam contoh saya kata, kita belajar. Kalau kita hmm. exam hmm. kan, kita kalau kita paksa malas. Paksa juga belajar. Ha, kita kena paksa kan? Tak kita paksa. paksa. Ya, paksa ha, ah, kitab, empat kitab kena hafal. Kau hafal lah. Ha. Apa aku peduli ha. <laughs> macam tu. <laughs> nak cakap dengan lecturer kan? Ah, ha, Ustaz, tak ha. boleh lah. Saya tak saya rumah hafal kan? Dia boleh saya Kalau kau rumah hafal. <laughs> dia kata, ada aku kisah. Ya, dia kata gitu. Ha, ada aku okay. kisah. Tak ada aku tak kisah ni kita, tiga tiga uh, jilid hafal hafal lah uh, <laughs> tak payah hmm. tak payah tak payah ingat story kita hafal yes kita hafal nampak tak kita ada hmm. ada kenapa kita paksa sebab kita nak pas kan kita hmm. tak nak nanti kan tiba-tiba ah, aku rosip ke macam mana yeah, betul. Ah, tak balik negeri ya <laughs> macam tu kan ah, kita takut kita hmm. gagal kan ah, ya, maknanya kita paksa diri kita begitu juga uh-huh. dengan amal ibadah banyak perkara dalam amal ibadah ni kita kena paksa contoh kita tak boleh okay. bangun kiam tapi kita yeah. kena paksa Mm-mm. Paksa bangun tiang. Mm. Susah sebenarnya nak bangun awal kalau kita mm. kata oh, Ramadan senang sikit lah sebab kita yeah. Ya. uh, kena sahur kan. Kena sahur kan. Uh, uh, uh, kena sebab makan. Kan secara automatik sebab kita fikir tak nak makan, lapar. kita bangun juga. Ah, <laughs> takut lapar. Dia takut ah, lapar. Fear factor kan. eh. eh. Ah, bangun Betul. Tapi kalau bulan-bulan lain belum tentu kita boleh eh, bangun. susah. Uh, untuk Betul. tiang tu kan. Uh, tapi sebab tu lah kita kata tadi, kita ambil peluang. Kan mudah-mudahan Ramadan kan hmm. dia mm. madrasah untuk kita didik diri kita. So bila kita paksa tadi, nanti dia lama-lama dia jadi mudah tau untuk diri. Macam-macam mm-hmm. macam Ana hanya mm. rasa Alhamdulillah mm. bila kita dah awal-awal tu kita dah paksa, paksa-paksa nanti dia secara automatik dia akan jadi mudah. Alhamdulillah dia jadi senang. Tak rasa paksaan lagi. Macam dulu kita hmm. mula-mula nak solat lima waktu masa budak-budak kan. Yeah. <laughs> Bukan ya, senang uh, kan. Ah, sampai mak bapak kita marah sama <laughs> mak bapak kita. Cakap macam-macam gitu kan. Nanti masuk neraka. <laughs> Yelah. Oh, tu nak buat saudara ke? Kan? Kita pun macam alah terpaksa nak tak nak buat buat buat. Tapi dalam lama lama akhirnya kita pun dah jadi yang terseason lah dengan benda tu kan. Yeah, betul. Jadi mm. apa pun macam tadi lah yang saya tanya ustaz. Eh, apa tadi ustaz post? Ustaz kata paksa mm. baca Quran. Paksa mm. paksa hmm. tarawih. Paksa solat. Mm kalau itu yang kita lakukan insyaallah ah, kita maknanya kita paksa diri kita untuk lakukan sesuatu lebih-lebih lagi tentang amal ibadah ini saya hmm. banyak kali words yang saya gunakan tadi Allah pandang apa yang kita buat untuk dia Okay. Mm-hmm. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah pandang remeh kalau kita buat sesuatu amal ibadah yang kita paksakan itu tadi kerana kita nak cari keredaan Allah, kita nak cari okay. keampunan Allah, kita nak cari pahala yang Allah beri kepada kita sebab kita tahu pahala ni manusia tak boleh beri yang boleh beri hanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kan so bila kita <laughs> ingat tentang hal itu yang yang kita paksa diri kita insya-Allah Allah akan pandang ia menjadi sebuah amal yang dia raih dan dia berikan ganjarannya yang mungkin di akhirat kelak kita pun tak sangka eh ini Allah bagi rupanya kita tak sangka oh. macam tu oh. kan sampai yang kita tak terfikir apa yang aku buat sampai Allah Subhanahu Wa Taala berikan mungkin mm-hmm. kerana kita paksa diri kita tu tadi. Yang walaupun kita, oh, kita tak rela. Walaupun, walaupun tak rela, maksudnya kita kita rasa kita tak ikhlas lah tapi kerana kita nak ah, ah. tunjukkan uh, effort kan. Yes, Yalah, effort macam, betul. Mm-mm. Allah akan pandang. Allah tak tak pernah lihat ia sebagai sesuatu yang sia-sia eh. uh, sia-sia. Mm-hmm. Yang penting kita tak buat ia kerana kita nak pandangan manusia. Betul. Uh, kalau kita buat yes. itu kerana riak, <clears throat> kerana pandangan manusia, uh, itu yang Allah tak pandang. Dan rugilah. Kan? Uh, itu yang Allah okay. tak kira mm-hmm. amalan kita sebab kau riak, kau nak buat kerana manusia, bukan mm kerana aku. So kau paksa diri kau buat ni sebab kau nak tengok orang kau tengok orang yes. tengok kau ni solat tarawih ke apa. uh, itu mm. yang Allah tak pandang. Tapi selama mana kita mm-hmm. paksa diri kita yang kita buat kerana Allah, yang kita nakkan keredaan Allah itu insya-Allah. InsyaAllah Allah akan berikan ganjaran pahala untuk kita mudah-mudahan gitu. InsyaAllah. Pasal sebenarnya um, kalau kita kata tak ikhlas tadi kan, dia bila macam ha. saudara sebut yang last tu yang paling important tu. Kalau kita hmm. sebut pasal keikhlasan, keikhlasan tu bila kita buat bukan kerana Allah. Yang bila tak hmm. ikhlas tu kita buat bukan kerana Allah, barulah kita panggil tak ikhlas. Tapi ya, yang betul. tadi tu kita rasa berat sebenarnya. Kita rasa malas lah. hmm. lah. Jadi Walas. bila dia dia dapat lawan, dia dapat dia dapat lawan, hilangkan hasutan syaitan kan. Jadi hmm. akhirnya dia dah terlepas daripada ikatan tersebut. Bila dia dah hmm. terlepas, hmm. dia buat Okay, dia memang mula-mula dia akan rasa penat kan Tapi bila dia tahu hmm. waktu dia buat tu tetap kerana Allah Ta'ala Pastinya ganjaran dia tu lebih lagi kan Kerana kerana ya. hmm. ambil kira Dia akan ambil kira ganjaran yang dia melawan kemalasan dia tu Dia ya, macam ni Ustaz, macam ha. orang baca Quran kan mm. kalau yang baca lancar Allah SWT bagi dia ah. pahala ha. terlalu, tapi kalau dia baca terangkat-rangkat adakah Allah kata tak valid bacaan dia bacaannya tetap Dapat valid dua, eh? bahkan Nabi kata ha. Allah ah. bagi dia dua hmm. pahala nampak tak itu maknanya ia berbalik kepada niat kita bergantung kepada keikhlasan kita bagaimana ya, ketika kita beramal soleh dan mudah-mudahan hmm. ia mendidiklah diri kita sampai masuk bulan Syawal lah. terus terus saja beramal beramal soleh kan. Ah, dia membentuklah kepribadian diri kita. Contoh kita kata bulan Ramadhan ni uh, jangan bukan kita kata lebih kata eh. Nabi kata uh, falayar futh kan jangan berkata yeah. keji uh, ah, walaya jahal mm. jangan buat perkara yang sia-sia eh, sepanjang Ramadan ni kita hiasi diri kita dengan perkataan-perkataan yang baik eh, kita cakap mm-hmm. dengan hmm. anak-anak pun cakap perkataan-perkataan yang baik dengan kawan-kawan kita nak marah mm. pun kita tahan so apa kita tahu mm. kita hmm. puasa kan kita nak hmm. buat benda-benda yang mungkin kita nak tengok drama back to back pun kita rasa tak jadilah tak apalah ah. boleh baca Quran kan dia, <laughs> ya. yeah. dia jadi membentuk kepribadian tu tadi kan kata eh tak boleh miss ni drama Ramadan ni. <laughs> Ah, sekarang banyak drama. Ramadan je keluar ni. <laughs> Betul. Marathon tengok drama tu kan. Uh, uh-uh. Setiap hari mesti nak tengok drama tu. Tapi kerana kita bukan saya kata tak boleh tengok drama, boleh saja tengok drama. Cuma kita bulan Ramadan ni kita nak kejarkan sesuatu yang lebih memberikan ganjaran pahala lah untuk kita. Uh, pada bulan ini kan yang mana pahala seringkali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat perkara-perkara yang membawa kita meraih syurga Allah itu lebih baik. Amin. Ha, itu lebih baik. Sampaikan Nabi kata, kalau ada orang yang dia nak ajak bergaduh dengan kita ataupun mm-hmm. dia cela kita, kita mm-hmm. cakap sesungguhnya aku berpuasa. Betul. Maknanya mm-hmm. perkara itu bukan datang daripada diri kita tapi orang lain dia, dia, dia actually ada two sides lah kat situ kan. Satu hmm. yang daripada diri kita. Yang Nabi kata jangan cakap keji, jangan hmm. uh, jangan bentak-bentak. Kalau kalau hadis riwayat uh, Imam Ahmad, Nabi sebutkan wala yafsuk, wala yaskhab. Eh, ada perkataan-perkataan yang digabungkan di situ. Jangan bentak-bentak. Itu semua datang daripada diri kita. Tapi bila dalam bulan Ramadan ini Nabi tak kata dosa ataupun perkara sia-sia itu dia datang daripada diri kita semata-mata tetapi dia boleh datang daripada orang lain yang menyebabkan kita trigger untuk buat perkara itu. Yang <laughs> orang tu ajak kita gaduh, yang dia uh, cerca kita, yang akhirnya kita pun rasa nak buat perkara yang sama macam dia buat. Tapi kerana kita puasa, kita jaga diri kita tu tadi. Kita jaga lidah kita, kita jaga tindakan kita. Yang akhirnya kalau sepanjang bulan Ramadan daripada pertama hari pertama Ramadan sampailah hari yang ke-30 Ramadan nak masuk bulan Syawal kita jaga perkara ini insya-Allah. Dia keluar daripada sekolah Ramadan ini dia akan jadi seorang muslim yang berkepribadian mulia yang Allah Amin. lihat orang ni betul-betul dia menjaga puasa dia yang bukan sekadar nabi kata lapar dan dahaga tu tadi. Uh, Amin. So dia cantiklah kepribadian itu penting bulan Ramadan ni kan dalam hidup kita. Untuk kita terus Betul jagalah kita. rasa motiv uh, ada rasa motivasi untuk terus beramal soleh tu tadi. Allah. kita harapkan eh Kita keluar dari Madrasah Ramadan ni Kita uh, dapat teruskan habit Kebaikan yang kita selalu buat Tadi Ustazah cakap saya gaduh-gaduh ni Saya terus ternampak Jumari ah. ha. Kira macam sebagai anggota polis kan uh, ha. Ada ada yang ada yang meng, uh, dalam sepanjang Ramadan uh, Maybe bukan this year Maybe a few years ago ke apa Macam menguji kesabaran tak kisah-kisah <laughs> kisah-kisah macam ya aku oh, puasa aku so, puasa so, tapi sebenarnya yeah. eh, jom mari jangan cerita dulu jangan cerita dulu uh, sebelum eh, sebelum jom cerita <laughs> oh, bukan bukan ada komen nak baca komen meraihkan oh, orang komen, ni ha, nak nak hmm. baca ni uh, sebelum jom mari cerita kan nak, baca komen ni Hafiz <laughs> tak ada advertisement jadi kita santai uh, Hafiz kata bagi saya buka TV tengok Mekah live dengan alunan hmm. Quran membuatkan satu motivasi untuk meneruskan semangat beribadah. Ah, jadi hmm. itulah satu cara untuk memudahkan pengorbanan kita di bulan Ramadan. Bagus ni eh. Hmm. Kira Hafiz kongsi tips bagaimana nak tingkatkan motivasi bila tengok Mekah, yeah. bila tengok uh, live Madinah macam teringat kan. Pasal kita kat bila kita ya. pergi yeah. umrah mungkin semangat ibadah tu lain <laughs> macam tau. Kita betul, tak betul, macam boleh. Tiba-tiba <laughs> so, uh, kekuatan tu kan. Ya. Yeah. Kekuatan tu ada. Ada Eh, kalau anda ada kekuatan yang lain, ada tips yang lain, ada bagaimana anda motivasikan diri anda untuk teruskan ibadah, uh, berkorbankan apa-apa yang anda selalu lakukan, anda kongsi jadi mungkin dapat hmm. manfaat ramai. Ah, itu yang kita harapkan lah satu perkongsian discussion, discussion eh. jangan gini Syed, jangan bila saya buka tengok TV drama Ramadan tu semakin meningkat <laughs> saya punya motivasi dengan <laughs> drama Ramadan. eh, tapi saya <laughs> tak pernah tahu mungkin. Betul, mungkin. betul lah. Uh, boleh drama juga. Ramadan tu dia ajar. ada keinsafan eh. Lah, dia ada. pelajaran. Kan, yang pasal lagi, kita macam mungkin drama tu ajar kita supaya banyak bersedekau. Oh, kita punya macam, oh aku besok bersedekau. Lagi title dia very Islamic lah Ustazah eh title yeah, sekarang yeah. drama semua very Islamic. Title title oh. drama sekarang very Islamic. Macam apa yang the recent one Nushus berkiblat cinta eh. Oh, oh alamak. <laughs> Cerita apa tu? dah. nak nak fikir pasal apa? Fikir pun nak pening dah tu kan. Saya tengok dia punya saya tengok Instagram nampak apa punya Nushus berkiblat cinta ah. ah. nama dia pun oh. very Islamic. Ini Nushus. Pasal apa? Nushus ah. Nushus ah. Ada sinopsis dia. Ha menarik kan. Tapi memang cerita-cerita Ramadan ni dia kita kita bukan nak kata nak kita nak bangkang ke apa sebab memang hmm. itulah masa dia takkan di bulan Zulhijjah Hijjah pula nak buat cerita ya. Ramadan yeah. kan tak kena pula kan Zulhijjah cerita haji Cerita haji lah kan <laughs> Cerita safar ah, mungkin Dia, dia kan. mesti ada je Nak cari alasan Cerita ada. muharam Cerita safar Cerita Kita saya kalau fikir balik Ada cerita safar Belum tengok lagi cerita lah. safar <laughs> tak kita tak boleh nak nak marah lah maksudnya itu kerja orang kan orang memang hmm. itulah yeah. pekerjaan kerja orang cari konten ni cari konten tu memang konten dia tapi tapi memang menarik kalau tentang bulan Ramadan tu sebenarnya cerita-cerita dia memang akan ada unsur-unsur yang tadi kita kita katalah yang, Islami, yang eh. baik yang ini kan harap-harapnya daripada situ bagus tapi poin yang tadi Ustaz sebut tu penting yang penting jangan sampai kita terlepas buat apa pun kita buat kan usahakan tapi mm-hmm. jangan sampai yang yang bahagian yang lebih besar yang lebih penting tu sampai tertinggal Ah, silap-silap asas ni lah. Asas yang asas Quran, lah. terawih, jemaah, hmm. sedekah, jaga hmm. mulut. I mean basic lah actually kan. Oh, Tapi, jaga ya. mulut pun kena paksa dia kata. Ah, paksa jaga ha, mulut. Paksa. paksa jaga mulut. Ya kadang-kadang mulut ha. kita kan lain macam betul, kan. Betul, betul. Ha, ha, ha. lain macam mulut kita bila puasa jadi jadi lain eh macam gitu eh ah, itulah ha cakap pasal okay. uh, ah, mulut uh, ha jumari cerita balik, cerita ha itulah okey so yang cerita buka tupperware tu itu memang kita ha, ha. menguji hmm. kesabaran tu <laughs> betul uji. oh. ha so buka tupperware tu dah pergi tau pergi okey sampai dapat tahu itu case uh, family dispute lah gaduh keluarga okay. orang hmm. Melayu anak tak puasa 14 hmm. tahun dia uh, adik dia kacau-kacau dia dia bingit dia pergi terajang adik dia Lepas tu mak dia oh. marah dia. Mak dia marah dia, dia keluarkan pisau dia juga mak dia. Alamak. mat- so macam hmm. saya datang tu rasa marah lah. Pasal ma- tak buat apa-apa, tak puasa. Habis lepas tu pasal dia dah saya dah tak buka. Tak apa, tu dah tak apalah. <laughs> <laughs> ya betul lah. Itu lah. Ah, Aku dah makan lagi. Tu saya marah lah. Saya marah sangat. Saya marah yang dia acu pisau kat mak dia. Terus sampai hmm. Dia belum buat apa lah Bapak dia Bapak dia tadi bapak dia kerja. Bapak dia orang uh, oh. uh, kerja dalam orang tinggal dalam suasana yang saya rasa mungkin kurang Yalah. kemampuan. Ah, understand. Uh, Ya, okay, Itulah, faham, Nah, faham. Jadi uh, bapak dia bekerja siang malam. Habis dia dia dah dia kat rumah. Habis saya tanya dia masih sekolah dia cakap tak sekolah. Terus dia cakap oh. saya cakap dengan dia ah, pasal pasal acu pisau kat mak. Dia cakap oh pasal marah mak bila adik. Saya cakap kau gitu saya bila adik awak, saya bila adik awak, saya pukul awak sekarang boleh tak saya cakap macam tu. <laughs> Tapi umur apa sekali 14 tahun kan? Adik dia betul? tahun? Muda. Adik dia saya rasa 10 tahun ke 9 tahun. Aduh, ya. kecil lagi. Ah, kecil lagi hmm. saja. Ni Oh, ini kalau kena usah saya makan pelempar Tapi boleh boleh saya boleh membayangkan uh, macam ya. uh, situasi lokasi tempat yang hmm. Jumari ceritakan sebab uh, lokasi lokasi tu saya pernah duduk lah kat situ kan lokasi macam itu memang hmm. dia berbeza dia actually demographic environment lah the environment some people dia macam hmm. tak tak sama 14 tahun kat sana dengan 14 tahun kat neighborhood kita hmm. yang serba pasal ingusan lagi kan <laughs> dia tak sama lah macam gitulah tak lah. uh, tapi kan. berbalik pun pada individu masing-masing macam, macam ustaz cakap ustaz duduk di situasi macam gitu tapi ustaz tenang tu hmm. alhamdulillah Uh, so oh, pada jadi orang. Ya lah. Ah. Jadi orang. <laughs> Kan dia robot. Lah. dah besar. <laughs> Tapi uh, I mean anak-anak eh, anak-anak uh, Ha, kita jagalah kan. Ha, betul. Ha, jadi itulah yang dia jadi pasal itu eh. kesabaran. Marah lah pasal dia buat gitu kat mak dia. Kalau so, siapa yang call ah, polis? Jiran? Ah, baru nak tanya. Ma, mak dia yang call polis. Mak dia cakap anak oh, saya. Ha, mak dia yang call cakap dia tujuh pisau kat saya. Ha. Sampai mak eh? dia call polis Saya okay, okay, nak, nak, nak keluar sikit kalau macam treat, macam seperti itu okay. sebenarnya ending dia hujung dia okay tak jadi apa-apa kejeraan semua tak ada apa-apa. Hmm, jadi apa. itu akan dibawa ke uh, ini tak maksudnya drag tak? apa tu? Dia the, the, uh, the drag tak dia punya disalurkan untuk another ke channel ke? to another agency hmm. yang membantu untuk ini sebab uh, dia serius ataupun habis gitu. Pasal sahaja. pasal if and if ya, kalau yalah, ni ini memang dalam law lah kalau memang ada that kind of weapon involved ada intention hmm untuk bunuh memang is a arrestable offence dalam the penal code. Lah. Correct. Lah. So hmm. memang walaupun dia juvenile tak juvenile kita will still have to bring him back for investigation. Oh tetap uh, eh. so, dia, ah, dia tak nah, ada habis kat situ eh dia tak ada okay. macam oh dah tak ada eh terus macam oh, oh. tu pasal tu balik tu pasal balik kau sebelas kan <laughs> ya, pasal yeah, betul lah. juga betul juga ah, cakap oh, dan lepas tu of course dia orang akan di refer tu macam pergi counselling jumpa counselor nak tahu kenapa apa masalah dia orang ah it doesn't end there lah the investigation officer akan buat kerja backlog lah. betul lah. jumari ah. cakap pasal yang involve weapon kan uh, memang tengah musim lah sekarang kan nampaknya hari ni pun ada lagi Ah, hari ada lagi? macam mana lah. Ada tadi kat macam area yes. Bugis ke apalah, North Bridge Road or something tu kan. Ah, tapi yalah <laughs> oh, seorang dia draw weapon. Dia bukan draw weapon saja, dia dah dia dah cederakan orang, cederakan seseorang Alamak. lah. Ah, orang awam. Orang, orang ah, yelah tak tahu siapa tu tapi adalah uh, citizen <laughs> yang lain public. Dah yang lain, lain sikit eh, masyarakat membantu. kita eh. Dah makin ah, berani. Ingat, eh. ingatkan, ingatkan macam drama tau. Ingatkan macam tengah ada shooting mm. ke apa kan. Tapi nampak mm. uh, real lah. Memang real lah betul lah sebenarnya. Jadi macam kemarin kita mm. cakap kadang-kadang musim macam, macam waktu tu kita kata mm. uh, ada macam kes bunuh diri. Sekali dia macam musiman gitu. uh, so macam ni tengok macam um, parang bercakit-cakit eh. Pisau. Ah, dia macam bercakit <laughs> gitu. Takut nasib baik tak kena ni eh. Jumari yang bu- tahun ni tak ada eh. Yang buka tak jadi buka, tak sempat buka tak ada lah. <laughs> Belum lagi. Panjang 10 hari ni. Tahun ni tak ada. lagi. Masa saya tak ada. Masa tak ada. Tahun ni saya ah. dah pergi outreach team so saya Oh iya betul lah. Ah, oh. saya dah relax. Relax ah, sikit lah. Eh. Alhamdulillah. Yang, seper tadi punya case tu 2020 ada circuit breaker phase one. Oh, ha, ada juga. Oh. Ha, ada, ada. Ada kes macam gitu yang hmm. berlaku dekat jurisdiction saya jaga. Itu kita sahur hmm. tepi road. <laughs> tepi oh, <laughs> kesian. dekat divider road tu, kita dah tengah-tengah tu. Kita, belum, ha. kita ah. macam nak kena makan apa lah, sembarang lah, ada apa-apa je. Ha, nasi, hmm. nasi goreng kan boleh, boleh, boleh. Beli, so beli macam 10 paket, ramai-ramai duduk tepi road okay. makan lah. <laughs> tak, ada nampak tak? <laughs> Ah, tak ada, tak ada nampak. Pasal tu boleh, polis tak boleh makan macam tu. Dia tak boleh makan ni. Depan-depan public dia tak boleh makan. Sebenarnya boleh. Tak, boleh oh. makan. Cuma kita prefer tu makan dekat stesen. Jadi kita ada kita ah. Ah, private ah. Ah, ah. Kita, aku tengah makan tak, orang. Tak, orang ambil gambar viral macam mana sih? Ah, <laughs> memang ada boleh. apa kan? Memang kita, kita boleh oh, makan. memang boleh. Memang boleh. Kita boleh makan. Cuma jarang nampak eh. Ha, kita prefer makan kat stesen lah. Pasal kalau kita, kita <laughs> nanti makan kadang-kadang kalau kita makan ni kadang kita kita makan selalu time kita break time sudah kita break official yes. time. So tu kita break rest time lah. Kalau kita makan kat luar ada kalau kita tengah makan apa luar tengah apa pun jadi kita kena ten. Ha. <laughs> Ah, nak buat betul. <laughs> Aku dah sorry. sorry, uh, ni my my off day, my break, my break. Ah, ada viral. ada. Uh, kau call number lain, you call dia ada hotline okay, dia okay, dia pam, kira sama kes jadi lah Ustaz Dayat. Kita kalau lepas hmm. ceramah kita yes, ada orang tanya soalan, lagi. Pak boleh kita tak boleh lari. <laughs> ah betul. Ah, dia, betul, dia, betul, dia, tak boleh macam oh ah, saya mesti nak Nanti awak tanya yang lepas ni ada kuliah Isyak pula. Tanya yang kuliah Isyak. <laughs> Walaupun lapar mengikir lah kena, kena dengar juga tuan cerita macam tu. <laughs> Betul, betul. Ah, ah, nah, eh, betul eh. Ah, ni macam tu situasi dia. Okay. Eh, ni ya, ya, ada ya, komen cakap orang ambil gambar kita senyum je. Orang yang bagi tersenyum. Oh. Ah, ni ya. daripada uh, ah, LKM punya ni eh. Facebook eh. Oh, okay. Hmm. Uh, hmm. Orang ambil gambar kita senyum. Okay. <laughs> Cabaran juga ah. Okey, ya, ada ada yang yang okay. tips ah boleh ya, baca. Kita, kita hmm. yang uh, saya ambil yang Aida Zainal punya yang bawah tu kan. Hmm. Jadi ada sebutkan hmm. make a checklist of the different kind of ibadah you plan to do and try to continue with some of the checklist hmm. even after Ramadan. Hmm. So Macam ini maknanya fizikal dia keluarkan eh. Dia keluarkan, hmm. dia tulis, dia buat dia catatan, tulis, ha. dia tulis, buat checklist. Jadi dia akan tengok okay saya dah berjaya buat begini-begini. Macam contohnya baca Quran sebagai contoh. Jadi dia akan buat that continuity tu berlaku selepas daripada yeah. Hmm. itu. Uh, sebab kita tak nak uh. dia ah. berhenti dekat situ betul tak ya, kan betul. kita tak nak berhenti macam time ini kan rajin untuk dia kiam ke kan jadi dia usahakan juga untuk sedikit dia bangun sebelum subuh tu untuk dia dua rakaat ke hmm. sekurang kurangnya kan mm untuk dia ada hmm. that continuity tu uh, so kalau itu checklist kita eh, ber, eh? ber, ber, kalau kita bekerja atau kita nak plan kita boleh buat checklist and kalau mm ibadah pun sepatutnya kita boleh buat lah. okay, hari ni jus ni hmm. hari ni uh, buat ni kan untuk hmm. checklist okay, kan. kenapa Syaib tak boleh buat kenapa tak boleh buat sebab sebab kalau kau kerja kau dapat duit uh, ah, ujung bulan ha. tu kau ah. dapat lah kan? kan nampak benda betul, tu betul. reward dia nampak mm. kan jadi mm disebabkan reward dia tak nampak ni lah uh, reward mm. yang tak nampak ni reward yang dia tak nampak betul kan ni uh, seeing is believing ah seeing is believing jadi bila tak nampak reward tu keimanan tu yang yang paling dia yang macam perlu dia lah, tak nampak betul. macam Oh, ada ke hmm. tak ada ni uh-huh. ha. sebab tu dia bukan dia bukan tak percaya ada tak ada tau dia bila bila tak nampak kita pun tak teringat dia wujud ha jadi pun kita tak hmm. teringat nak kena buat <laughs> macam itu itu yang susah tu sebab tu kena sentiasa <laughs> dengar cerita-cerita daripada para sahabat yes. macam Ustaz tadi cerita uh, apa dua sahabat tu, satu tu dia mati hmm. syahid. Dan satu tu Betul. dia mati biasa je, tapi Allah hmm. angkat yang kedua kerana Betul. dia jumpa dengan Ramadan. Betapa tingginya eh orang Betapa yang dapat jumpa Ramadan sampai dia masuk uh, apa? Masuk syurga lebih dahulu. Hmm. Tapi kena buat sesuatu eh di Ramadan tu eh, dia bukan tak buat apa. Ah, ah. <laughs> Okey aku baca ni. Okey. Mazni. Mazni Marhaini oh, kata setiap malam. Isterinya. Ya Isteri ke? Oh, okay. Mas ni marahai <laughs> ni. Setiap hmm. malam balik duty lepas terawih tunggu grab pun bercinta. Nak cepat-cepat ah. balik. Boleh take over jaga anak-anak. Jadi suami Insya boleh Allah. buat live in peace. Oh ni malam Insya cinta Allah. je ni. <laughs> salam sayang untuk Ustazah Sakina. Oh, ah, ya, yeah, salam sayang. Masya Allah, betul. Ini pengorbanan tu. Ya, pengorbanan. Sebut -sebut pengorbanan. Kalau tidak macam kati hmm. aku ada nak pergi buat live ke apa ke <laughs> kan. Oh, macam oh. itu kan saya. Kan? Wow. Ustaz Syahib ada tak? Ada macam tak Ustaz Syahib? saya? Isteri take, jaga anak ke apa? Ada macam tu? Uh, ada malam, malam ni lah, kira every night lah. Kalau hmm. boleh live aja kita uh, apa yang kecil, yang mana yang dua orang ni yang macam bawah tiga tahun kan, bawah, bawah tiga tahun ada dua orang, langsung ah, masuk bilik lah, terus kunci pintu. Hmm. Jangan keluar-keluar, kalau tidak nanti masuk, boleh kacau. Uh, yang nak besar sikit, yang primary school ni boleh just macam... Faham apa, lah. dah faham lah, lebih faham. Hmm app you. Ya, ya. Oh, tapi <laughs> lah. <laughs> Pakai bahasa isyarat je Ini ah. memang polis senior ni. Nampak macam polis senior ni. Betul-betul. <laughs> Kau lah. Datuk, Datuk kan. eh. Datuk. Uh, Mungkin Datuk. terakhir lah. Uh, ah, terakhir satu ni. Kita ambil uh, yang Hafiz. Hafiz. Ha, ya? dia baca ya. Jadi kata gini, dia kata gini, antara satu yang baru saya pelajari juga, oh baru ni masih fresh lagi, untuk terus beristiqamah 11 bulan selepas Ramadan adalah wow. dengan mengetahui Allah yang kita sembah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh adalah Tuhan yang sama kita sembah 11 bulan selepas Ramadan. Oh dia punya tasawuf tu eh. <laughs> Ah, kan? Lah. Jadi jadi dia, dia dia cakap tu betul macam pada kita ha. sama je lah. memang memanglah aku sembah Tuhan yang sama Ramadan dengan 11 11 hmm. bulan yang lain tapi dia nak yeah. deep insight tu dia emphasize nak emphasize kan emphasize kan kalau yang hmm. satu bulan Ramadan kau betul-betul boleh sembah Tuhan ni betul-betul sungguh-sungguh so kau uh. kena ah. tahu yang sebelas bulan tu Tuhan tu masih wujud sebenarnya kau sama. kena buat yang sama juga. kau kena lawan lah <laughs> paksa kan jadi pengorbanan hmm. bulan lebih mencabar kerana syaitan tidak lagi terikat oh, itu yeah. antara penyebab-penyebab dia Syahid eh, kita pernah kita ah. sebut uh. yang kemarin kan itu yang buatkan <laughs> itu yang buatkan jadi drop off tu drop off kan uh, eh drop off lah drop out kan uh, jadi drop out kan uh, madrasah Ramadan habis madrasah Ramadan dah drop out dah keluar dah sebab uh, tu dia, dia tak boleh stop. Masuk universiti ya? Patutnya lepas madrasah tu dia masuk universiti pula kan. Ha, dia pergi lah tertiary kan, pergi poli, pergi apa uh, kan. Dan ah. dia sangkut. Dia drop. <laughs> drop Drop ah, Syahid lah. Okay, syahid. Tapi bahasa indah dia betul. Dia syahid dia. Dia hmm, syahid di situ. <laughs> no, Noraino. Ah, Noraino kata, selain kita buat berpuasa, selain kita buat berpuasa, bukan saja bersedekah, tetapi merebut pahala dengan merebut menjaga orang tua dan merawat mereka bagi mereka yang jarang atau tidak pernah melakukannya bahkan bu- bulan Ram- bukan Ramadan je tapi setiap kali orang tua kita sakit. Jadi ini dia lebih ya. pada cerita tentang orang tua. Uh, orang tua ni memang satu perkara yang eh, bila bila jaga orang tua apa orang kata yang sudah sangat lanjut usia dia ada cabaran-cabaran hmm besar kan. Cabaran besar hmm bila eh, mungkin ada juga di sini yang bila Ramadan tu sekali bab berjaga orang tua ni makin menjadi satu cabaran lah. Makin menjadi satu cabaran menduga lah. Uh, menduga hmm. keimanan <laughs> dia ni kan. Tapi insyaAllah hmm. sebenarnya uh, pahala yang besar eh. Nabi sebutkan juga kan eh, orang yang bertemu sayang bila dia bertemu uh, dengan uh, apa ni orang tuanya kan. Atau salah hmm. satu daripada mereka tapi dia tak dapat nak masuk syurga lah kerana Ya. sebabkan apa yang dia tak dapat lakukan semasa hayatnya uh, tu mak, ayahnya masih hidup tapi itu betul. tidak membuatkan dia masuk dalam syurga betul tapi kata celakalah orang itu celakalah orang-orang tersebut eh wow Insyaallah. dia kadang-kadang uh, priorities maksudnya kita rasa hmm. kita hmm ada tanggungjawab dengan family. Yes, betul. Yes. Mm. Kita punya hmm. anak-anak penting. Yes. Kita tapi mak apa perlukan hmm. kita dia tak ya, ada betul. siapa dia tak ada orang lain nak tolong ah uh, mm-hmm. dalam bulan puasa kita tengah puasa kan penat hmm uh, so ini ini, ini cerita-cerita yang kita nampak Syed yang cerita-cerita yang selalu ha? kita jumpa juga eh yang jenis-jenis ha. beginilah antara ya. dilema antara dua tersepit di tengah-tengah hmm ni ah aku macam mana family mm. aku ke ataupun ibu bapa ha. aku ha. nak puasa kat mana ni buka rumah sendiri ah, ke rumah mak ke macam mana last last buka kat dekat tepi pantai je lah iskul seorang ke yang jemari tepi road ke nasi goreng <laughs> Allah, Masya Allah. Okey lah. Uh, ah, baiklah, kita dah satu jam, dah satu jam lebih. Kita nak ucap terima kasih Ustaz, dengan... Ah, boleh saya, uh, boleh saya, saya bawa satu hadis yang lain? Silakan, boleh. silakan. Uh, kita dah nak tutup eh? Dah tutup, dah, dah, dah. Lepas dah habis itu kita close okay. and, and, lepas, and lepas saya habis ni kita tutup sebab saya nak bawa uh, sebuah hadis yang begitu penting uh, yang saya lihat ianya uh, boleh kita amalkan boleh kita lihat daripada sudut satu pandang yang berbeza uh, sebab hadis ini menceritakan kepada kita uh, tentang uh, jihad itu bukan sahaja uh, bila kita keluar pergi ke medan perang Hmm. Sebab ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih setelah dikuatkan dengan pelbagai turuk hadis disebutkan bahawa uh, Abu Hurairah radhiyallahu an dia ceritakan uh, kami ni pernah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian tiba-tiba keluar ataupun datang seorang uh, pemuda syab eh, syabun uh, hmm. minat daripada sebuah lembah tu dia keluar kemudian kita tengok falamma ramainahu bi absarina bila kami nampak pemuda ni kami pun katalah dengan satu dialog yang macam ni dia kata lau anna uh, lau anna zasyababa ja'ala nashatuhu wa shababuhu wa quwwat nashatuhu wa shababahu wa quwwatahu fi sabilillah sebab kita tengok Uh, pemuda ni dia begitu gagah, uh, begitu hmm. perkasa, maknanya begitu sihat lah. Lalu kita pun kata alangkah baiknya kalau sekiranya pemuda ini dia gunakan uh, kecergasan dia, ke uh, keremajaan dia, kekuatan dia pada jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kata-kata kami pada waktu itu. Ini Abu Hurairah kata. Lalu Nabi pun kata kembali kepada kami, "Wa ma sabilullahi illa man kutila." Bukanlah kita kata orang yang berada di jalan Allah ialah mereka yang mati syahid. Bukan itu saja. Hmm. Tapi Nabi berikan kepada mereka dengan beberapa senario untuk membuktikan bahawa ada banyak jalan yang kita lalui boleh meletakkan kita pada jalan Allah. Pertama, hmm. Nabi kata dalam hadis ini, "Man sa'a 'ala walidayhi fa fi sabilillah." Siapa oh. yang dia berusaha, dia jaga kedua ibu ayahnya yang memerlukan dia, itulah pada jalan Allah. Mhm. Satu. Okay. Kedua, Nabi kata, waman man sa'a 'ala 'iyalihi fa fi sabilillah." Siapa yang dia berusaha mencari rezeki, dia keluar bekerja untuk keluarga dia, nak menampung isteri, anak dan yang ada dalam keluarganya ini, Nabi kata itu juga orang yang berada pada jalan Allah. Dan waman man sa'a 'ala nafsihi uh, yang mana dia kata liang uffah fahuwa fi sabilillah dan juga orang yang mana dia bekerja untuk diri dia untuk keperluan diri dia untuk menjaga diri dia supaya dia tidak jadi orang yang mengemis orang yang meminta-minta maka orang itu juga berada pada jalan Allah orang yang tidak berada pada jalan Allah dalam hadis ini nabi kata wa man sa'a mukathiran orang hmm. yang dia berusaha yang mana dia bersungguh-sungguh untuk mencari yang yang yang mana muka firan untuk memperbanyakkan supaya orang lain lihat maka orang inilah yang kita panggil fafi sabili syaitan orang itu hmm. pada jalan syaitan maknanya daripada hadis itu nabi sebutkan sampai situ sahaja tapi yang boleh kita faham daripada hadis ini hmm. kalau seseorang dia bekerja untuk menafkahi keluarganya itu adalah satu jalan satu ruang untuk visa fisabilillah sebagaimana Encik Jumari kita kan dia kerja hmm. mungkin eh. tak tentu makan pun tak tentu tapi kalau niatnya ikhlas kerana Allah itu kita lihat sebagai satu satu tindakan, satu effort dia untuk berada pada jalan Allah. Apa jua perkara yang kita buat, kita bersengkang mata jaga anak, kita bersengkang mata jaga kedua ibu ayah kita contohnya. Ataupun kita mhm. bersengkang mata belajar menghafal kitab, menghafal hadis Nabi. Ataupun kita belajar mungkin bukan pada bidang agama sekalipun. Tapi hmm. kalau kita niatkan ia kerana Allah, hmm. kita buat kerana Allah, perbuatan-perbuatan itu dinilai sebagai ibadah pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi kata ia adalah jalan fi sabilillah. Jadi hmm. jalan fi sabilillah bukan hanya kita Banyak. kata hanya fokus pada ibadah yang kita nampak seperti solat tarawih, berpuasa, kan duduk qiyamulail. Hmm. Ah, bukan itu saja, apa pun yang kita lakukan jika niatnya ikhlas kerana Allah itulah yang kita panggil ia sebagai sesuatu pengorbanan yang kita lakukan demi meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah. Kita harapkan uh, amalan kita pada Ramadan dirahmati Allah, diridai Allah, mendapat keikhlasan. Kita dah bertemu dengan Lailatul Qadar insya-Allah. Kita jumpa lagi Amin. di lain ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.